हाँ, भाई नहीं मिलता हाँ, हाँ, जिसको शहर मशरकैन कहते हैं थोड़ा सा इधर जिसको शहर मशरकैन कहते हैं और उसी को नूर खुदा नूर एन कहते हैं कहते हैं इधर गया तो सारी में आदमी और सिमट गया तो उसी को हुसैन के <laughs> दिया